bien todavía Mis ojos mucho me pesan, daba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De querer volar lejos, mientras